নমস্কাৰ মই কল্পিতাই আপোনালোক সকলোকে পুনৰ এবাৰ কল্পিতা ক্ৰিয়েটিভ কৰ্ণাৰলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে বহুত ভালে আছে আৰু আজি লৈ আহিছোঁ মই এটা একেবাৰে সহজ আৰু লগতে কম কালাৰ দি কৰিব পৰা এটা ফুলৰ ডিজাইন ডেজি ফুল আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব সম্পূৰ্ণ আৰু তাৰপিছত যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু যিসকলে নতুনকৈ চাইছে তেওঁলোকক কৈছোঁ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কৰাৰ আগতে মই আজি আপোনালোকক ফুলৰ ডিজাইনটো দেখুৱাই লৈছোঁ এইটো চাওক একেবাৰে সহজ সহজ আৰু কেতিয়াবা কি হয় আমাৰ ওচৰত বহুত কালাৰ নাথাকে তেতিয়া কম কালাৰ দি কেনেকৈ এটা ডিজাইন কৰিব পাৰি তাকে মই আজি আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু ইয়াৰ কাৰণে মই লৈছোঁ এইটো বগা ৰং এইটো ফেব্ৰিকৰ কালাৰ হয় আৰু চাওকচোন মই কাপোৰখন আগতীয়াকৈ ধুই লৈছোঁ মাৰটো আঁতৰাই লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ ইয়াৰ কাৰণে মই লৈছোঁ এডাল ফ্লেট ব্ৰাছ এডাল তিনি নম্বৰ ফ্লেট ব্ৰাছ হয় আৰু আজি এই পেইণ্টিংটো কৰিবৰ কাৰণে মই ইয়াতে কোনো ধৰণৰ ফেব্ৰিকৰ মিডিয়াম যিটো আহে সেই মিডিয়ামটো হওক বা পানী হওক মই ব্যৱহাৰ কৰা নাই মই ডাইৰেক্ট কালাৰ কৰিছোঁ ইয়াতে এতিয়া আৰু এটা ফুল মই বনাই দেখাইছোঁ ইয়াৰ কাৰণে চব প্ৰথমতে মই কালাৰ অলপ লৈ লৈছোঁ আৰু ব্ৰাছৰ চুক এটাত মই কালাৰ অকণমান লৈ লৈছোঁ আৰু তাৰপিছতে ব্ৰাছডাল মই এবাৰ ভিতৰৰ পৰা বাহিৰ ছাইডে বা বাহিৰৰ পৰা ভিতৰ ছাইডো কৰিব পাৰে তেনেকুৱা একো কথা নাই খালী ষ্ট্ৰকডাল মই এইধৰণে দিছোঁ আৰু ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে ৰাউণ্ড ব্ৰাছো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ইয়াতে কোনো কথা নাই যে এইডাল ফ্লেট ব্ৰাছে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে বুলি খালি একেবাৰে এই ধৰণে মই ডিজাইনটো কৰিছোঁ একেবাৰে সহজ হয় আৰু আপোনালোকে যিকোনো ধৰণৰ ডাৰ্ক কাপোৰত এনেকুৱা ধৰণৰ ফুলৰ ডিজাইন বনাই ল'ব পাৰে ডাৰ্ক কালাৰত হোৱাইটটো বেছি ভাল লাগিব আৰু চাওকচোন এই মাজতে মই অকণমান গোলকৈ জেগা অকণমান থৈ গৈছোঁ যাতে পিছত এই কালাৰখিনি মই ফিল কৰিব পাৰোঁ এটা বেলেগ কালাৰ দি পেলাই আৰু এইধৰণে মই পাঁচপাহ ফুল বনাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া ফুলপাহৰ মাজটো মই ফিল কৰিবৰ কাৰণে ইয়াতে মই লৈছোঁ গল্ডেন য়েল্ল' কালাৰ এই কালাৰটোত কোনো ধৰণৰ চাইন এফেক্ট নাথাকিব জাষ্ট এনেই কালাৰটোহে থাকিব ইয়াতে আৰু চাওক এইধৰণে মই অলপ অলপকৈ এই একেডাল ব্ৰাছেদিয়ে মই কালাৰটো কৰি দিছোঁ এটা ব্ৰাইট লুক আহিব